全球奉中制服日啊！我我们们是是民族的战士，革命。 I 嗨，我是 b o s n 刚你听到的是为了二零一五凤山高中全球凤二零一五全球凤中制服日唱的。 凤山高中校歌。如果你喜欢这个影片，记得在底下按喜欢、订阅频道。如果你还有想要听什么歌，也可以留言在底下。记得穿制服拍张照。拜拜。